hanyuma ngera ku rugero noneho rwo kumva ko ngiye gupfa birangiye numva nanjye mbyiyumvisemo eh, ko ubu naho igikondo n’inyagasambu niho hantu hari abantu bazi cyane ubwo burwayi mburwaye kubera ko nahereye igikondo ndivuza kuri santire do sante yaho babona birabarenze bampa taransiferi nanone amavuriro mbese nkagenda nyahindura nyaho ngeze naho bamatansiferi bamatansiferi ngera igihe noneho umuganga azajya ndeba nkabona ari kwibaza ibintu ari bunkorere nawe bikamuyobera kandi ariko ububabare bukomeza kwiyongera mm-hmm. kugeza ubwo nagiraga umuriro ubasha kuntwika ukantwika no mu matwi hose hakabamo ibisebe ukantwika amazuru hose n'iminwa byose bikaba ibisebe wari umuriro utabasha kugereranya ngo ni ibipimo bingana iki yambabazaga cyane iyo numvaga nageze haha n’indembye bikabije nashoboraga guteka nk'umuti ubwo nageze aho nirwanaho nkajya ndeba ukuntu ntuma cyangwa se nkashaka nk'umuti w'ibyatsi runaka nkeka ko wavura indwara nkawuteka nkawuraza mu nzu ureba nk'amazi yaraye mu nzu ukuntu aba akonje wa muti hari abantu wenda b'ababyeyi cyangwa abantu bakurikiwe cyane bakareba ukuntu nk'umwana ufite imyanda mu nda bakoresha umupira kugira ngo imyanda isohoke bakoherezayo nk'umuti cyangwa amazi nibo babimenya njye nakoraga uburyo bwose nikorera ibyo bintu nk'umwana bari kuvura hmm. noneho nkumva ka gakonje kagezemo nibura kabaye nk'akampaye ubuzima bw'akanya gato cyane kuko wa muriro uhuye n'aya mazi akonje hmm. bikaba umwanya muto bikongera bikaka yes reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe ukurikira yelo tv ah, turagukunda kandi tukwifuriza gutera imbere mu buzima bwawe bwa buri munsi rero niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe uzaba umerewe neza gusa nta kindi cyagufasha kereka kwizera kirisitu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe ndabizi neza ko azagufasha gutsinda ingorane zose ndetse n'intambara zose urimo ah, murabibona kuri kamera turi kumwe n'umubyeyi ni umubyeyi wacu abantu mubonye kuri yellow TV ubwa mbere reka atangire yivuga mu mazina ye anadusengera imana dutangira ikiganiro cyacu eh, murakoze nitwa murekatete jackie ndi umumama mfite abahungu n'abakobwa mm. kandi nkunda imana n'abantu bayo yesu yangiriye neza <clears throat> Ah, murekatete jackie turakwakiriye kuri yelo tv nakoze cyane hmm. imana ibaho umugisha hmm. ah, reka dutangire dusenga imana kuko niyo ya mbere yego hmm. witeka imana ikomeye imana iteye ubwoba wowe wabanje kubaho kandi ukabeshaho byose kandi ugahanga byose turagushimiye muri aka kanya izina ryawe rihabwa icyubahiro nkushimiye yuko ari wowe warinze eh, abantu bawe tungana gutya uyu munsi tukaba tugihumeka uyu mwuka w'abazima turagushimiye ko mana nubwo u rwanda rwahuye n'ibikomeye byinshi ariko hariho abanyarwanda tugihumeka umwuka w'abazima turabigushimiye kuko mana wabyemeye izina ryawe rihabwa icyubahiro kandi nyaguhora ku ngoma uyu murimo tujeho n'uwawe niwe wawuteguye ndaguhamagaye rero kugira ngo uzubane natwe kandi abe ari wowe utegeka byose bikumvire mu izina ry'esu kirisito bwami bwawe nibuze wirevo desitayiboni izina rye rishyirwa hejuru ibitavuga izina ryawe ibitoherejwe nawe ibitakubahisha ibyo aka kanya mbifashe mpiri mu izina ry'esu kirisito musaraba kirisito nubinanize tokere voye gide sonsoma haya biningi newborn amen katika jina la Yesu reka imbaraga zawe mana aba arizo zigotaha ahantu kandi umwuka wera nawe wo kudufasha urakoze mana umuntu wese rero ugiye gukurikira iki kiganiro reka ahabwe umugisha nawe reka agirirwe neza nawe imitima yarirushye iruhuke wari unaniwe asubizwemo imbaraga wari ugiriwe nabi n'umwanzi abona ihumure riva kuri wowe abona ubutabazi buva iwawe haleluya haleluya urakoze wivo enesitayi binimo urakoze wawera we ngaho mana ganza utegeke byose bikumvire ni mu izina rya yesu kirisito bigusabye nizera karama amen amen ah, urakoze rero gutangira ikiganiro cyacu udusengera imana uturagize imana kugira ibiganiro cyangwa ikiganiro turi buze kuza kugirana ah, kigwe neza buri muntu wese uri buze kugikurikira rero twagusuye kuko twumvaga yuko hari impuguro cyangwa inyigisho cyangwa ubuhamya wageza ku bantu bukabahindurira ubuzima umuntu wumvaga ari mu gihe nk'icyo wari urimo cyangwa umuntu wari ucicitse intege mu buzima bwiwe nawe asubizemo imbaraga rero umwanya n'uwawe watangira ugeza ijambo cyangwa icyifuzo cyangwa igitekerezo cyawe ku bantu badukurikiye ego murakoze mm. ah, nshimiye abantu badukurikiye kandi mbere ya byose twashimye imana <clears throat> iba yarateguye eh, umurimo wayo kandi ikaba iri kuwusohoza muri twe no mu bantu bayo mm. bose badukurikira imana ishimwe hanyuma ah, kubera yuko mm, nkunze kubivuga ko ngira ubuhamya bw'ibyiciro byinshi cyane bitewe n'uko nahuye n'ibintu byinshi cyane kandi ibintu nahuye nabyo mm, bigerekaho kuba iby'imyaka myinshi mm. ku bw'ibyo rero ngira ubuhamya burebure ariko njya numva hari uburyo umwuka w'imana ampa ah, kugabanyaho mm. kubera ko butatangirwa rimwe reka rero twifashishe ijambo ry'imana riri mu bahebura ibice cumi na kimwe Mm. kugira ngo ah, tuganire ijambo numvise eh, cyangwa se ubuhamya numvise bundi ku mutima mm. Mm. Ah, umutwe w'amagambo uravuga ngo kwizera icyo ah, ibyitegererezo by'abizeranya kuri hanyuma hakavuga rero mu bice cumi na kimwe by'abaheburayo hmm. ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa ah, udashidikanya ko bitazaba kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba eh, ibyo tutareba ko ari iby'ukuri icyatumye kera bahamywa neza ni uko bari bagufite mm. kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'imana nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara kadusimbuka tujya ku murongo wa gatandatu haravuze ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza kuko uwegera imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka amen <clears throat> hareruya ah, numvise ubuhamya bw'uyu munsi bushingiye kuri iri jambo nubwo wenda hashobora kuza kuzamo irindi hagati ariko ah, kwizera nagiye mbona mu kwizera imana nkabona imirimo y'imana ikoreka mu kwizera imana nkabona imana Eh, igenda indengera igenda intabara igenda indwanirira igakuraho ibitari kuvaho ikarema ibitari kuremwa kubera kwizera imana ushobora gusenga ariko kwizera kwawe kukakubana gutyo ugasanga kwizera ufite ntaho gutandukaniye cyane <clears throat> n'uko umuntu udasenga imana ariko mu kwizera imana yagiye inkiza indwara zikomeye buriya hari indwara zibaho abantu bakavuga ngo ntizikira eh, burya no kuva ko zidakira nyine baba babivuze nk'abantu ariko imana yaremye ijuru n'isi ikarema inyanja n'ibirimo byose mm. hararuya ikabirema nta muntu uyifashije ikadendeza inyanja ikazirika imfatiro E, e, z'isi tukaba tutazi aho ziri yarangiza ikabamba ijuru ikarizirikira ahantu ritazahanuka kandi tukaba twe tutahamenye nta kintu kinanira mm. ahubwo bishobokera uwizeye mm. aleluya nakunze kubwira abantu abo tubasha kuganira nkabwira ntubundi yesu uko umwakiriye niko aza uko umwizeye niko akumerera niba wizeye ko yesi ari ikigabo kinini cyane gishobora ibintu byose ni uko azana we ni nako akwiyereka mm. imana ishimwe kandi niba wizeye ko yesu yakoze iby'ubushize ariko hari ibindi atakora burya niko akumerera nyine nawe aza agaki nigeze gusoma ijambo ry'imana rirantangaza rirambwira ngo eh, k'ukomeye imana iziyerekana nk'ikomeye ku munyabwenge imana iziyerekana nk'umunyabwenge mm. ariko ngo ku kigoryi ngo naho iziyerekana nk'igorjyamye bivuga ngo umuntu wese uko yiyeretse n'uko yakiriye niko iza mm. eh, muri ibyo rero nagiye mbonamo imbaraga z'imana ah, habayemo n'uburwayi bwa kanseri nigeze kubikomozaho Ah, hamwe na hamwe mu bo tujya tuganira cyangwa dukorana ibiganiro ariko noneho uyu munsi ntekereza ko aribwo ngiye kuburambura ubuhamya bwa kanseri ah, iyo mbitekereje ni bimwe mu bintu ntekereza nkumva nsubijwemo imbaraga n'imana nkumva nongeye gukunda imana mm. imana ishimwe kuko nta kintu kibaho wivo desitaya kibasha kuyinanira imana ishimwe kuko nta kintu kibaho cyabasha kurogoya umugambi wayo ku muntu yaremye hararuya nabonye imana rero ikiriza mu rupfu ngewe fatwa n'ubwo burwayi nabyo ni ikindi gitangaza nabonye bwamfashe ntwite nari mfite inda y'amezi eh, nk'ane atanu mm. numva ntangiye kugira umuriro udasanzwe mu nda no mu mugongo nyuma nza kurwariramo <clears throat> iyindi ndwara isanzwe njya no mu bitaro nterwa amaserumu inshinge ndavurwa cyane ariko wa muriro ntuzime muganga akaza uko aje agasanga mfite umuriro udasanzwe inshuro nyinshi bakantera inshinge z'umuriro umuriro ntushire kugeza igihe ah, natahiye barantahana n'ubundi bantahana ndembye kandi maze iminsi mu bitaro ukabona na muganga ntari kubishyikira kumbe bo bari kuvura tifoyide nari ndwaye icyo gihe ntwite ariko ntibazi ikindi kibazo mfite ah, nyuma mana n’igitangaza ndabyara mbyara umwana muzima ariko hanyuma nkomeza kurwara nkumva ububabare budasanzwe nkumva umuriro udasanzwe nkumva noneho wa muriro atembera mu mubiri nkumva hmm. ukagenda nk'uri mu muhanda nkaba nakubwira ntidorugeza nkaba nakubwira ntidorugeza ahangaha hmm. kugeza igihe noneho wa muriro wabaga uvanze n'ububabare ubwo bubabare nabaga numva bumeze nk'uko wafata nk'icyuma gisongoye reba umutwe w'icyuma ukuntu uba usongoye mm. ukajya ukorogoshora nko mu gisebe nacyo cya kindi kinini kimaze igihe nkumva ni ko ububabare bumeze bukaba bwivanze n'uwo muriro udasanzwe nabaga mfite mm. narivuje nahereye igikondo kuko ubu ni naho igikondo n’inyagasambu nyagasambu niho hantu hari abantu bazi cyane ubwo burwayi mburwaye kubera ko nahereye Gikondo ndivuza kuri santire do sante yaho babona birabarenze bampa taransiferi nanone amavuriro mbese nkagenda nyahinduranya aho ngeze nabo bampa taransiferi bampa taransiferi ngera igihe noneho umuganga azajya ndeba nkabona ari kwibaza ibintu ari bunkorere nawe bikamuyobera kandi ari ku bukomeza kwiyongera mm. kugeza ubwo nagiraga umuriro ubasha kuntwika ukantwika no mu matwi hose hakabamo ibisebe ukantwika amazuru hose n'iminwa byose bikaba ibisebe wari umuriro utabasha kugereranya ngo ni ibipimo bingana iki hanyuma ngera ku rugero noneho rwo kumva ko ngiye gupfa birangiye numva nanjye mbyiyumvisemo Eh, kuko n'imiti bampaga bampaga inshinge bakantera cyane bakampa ibinini byinshi kenshi nkaba ndi ku miti nkumva agahenge gake cyane ariko nkumva ntacyo bimaze noneho ukuntu eh, iyo ndwara yambabazaga cyane iyo numvaga nageze hahandi ndembye bikabije nashoboraga guteka nk'umuti ubwo nageze aho nirwanaho nkajya ndeba ukuntu ntuma cyangwa se nkashaka nk'umuti w'ibyatsi runaka nkeka ko wavura indwara nkawuteka nkawuraza mu nzu ureba nk'amazi yaraye mu nzu ukuntu aba akonje mm. wa muti hari abantu wenda b'ababyeyi cyangwa abantu bakurikiwe cyane bakareba ukuntu nk'umwana ufite imyanda mu nda bakoresha umupira kugira ngo imyanda isohoke bakoherezayo nk'umuti cyangwa amazi nibo babimenya ngewe nakoraga uburyo bwose nikorera ibyo bintu nk'umwana bari kuvura nkoherezayo mm. wa muti ukonje waraye mu nzu nawoherezayo ikintu wakoraga nahitaga numva bibaye nka cya cyuma gishyushye cyane washyize mu mbabura kikaba umutuku noneho ugasukaho amazi ureba ukuntu bivuga birapyiririza niko numvaga mu nda bihise bimera hmm. noneho nkumva ka gakonje kagezemo nibura kabaye nk'akampaye ubuzima bw'akanya gato cyane kuko wa muriro uhuye n'aya mazi akonje hmm. bikaba umwanya muto bikongera bikaka hmm. nari mfite ububabare mwa bantu umwe buteye ubwoba ariko nakijijwe no kwizera nakijijwe no kwizera imana nagiriye ubuntu y'uko ibyo bintu byambayeho naramaze kumenya imana mm. nkasenga kandi reka nkubwire kwizera ntago kuvuga ngo umuntu niba afite ikibazo kimukomereye yirirwa agenda ahura n'abahisi n'abagenzi abazi n'abatazi ngo nsengera ngo ndambikaho ibiganza niko ko ibiganza byakoze ibimana barimo umwuka wera bibamo umuti kandi biba birimo umwuka wera ushobora kugira ibyo atwika n'ibyo ahangamura ariko ntago wamenya ah, ukwiye kubigushyiraho n'udakwiye kubigushyiraho mu gihe utabanje gushishoza hmm. icyo gihe rero ngewe umuhamagaro wanjye imana yampamagaye imfuhira cyane sinumve kugenda agenda gutyo binkundiye nuko ndembye nkaryama imbere y'igitanda nkabwira imana ntimana rwose ndabizi ko ureba umubabaro wanjye dore merewe nabi kandi nkwiriye kugukorera ndagusaba kunkiza nkafata igihe kenshi cyane nkasenga imana naba narembye cyane nyine ubwo ikaba yabibonye ariko nasenze imana ndizera kandi pe imana ijya kunkiza yarabimbwiye irankiza irabigaragaza imana ihabwa icyubahiro kwizera rero muririmbyi umwe yigeze kuririmba ngo kwizera kwizera bagenzi kwizera kwizera bagenzi ni umuheha munini ukurura imigisha amen kwizera rero ni umuheha munini ukurura imigisha muntu udafite kwizera hari ikintu uburyo uba ubura kinini imbere y'imana ndabakumbuza kongera kwiyongeramo imbaraga zo kwizera mukazamura kwizera kuko kwizera kurarema imbere y'imana ah, igihe rero cyarageze muri uko kugenda ndemba ntangira kuzajya noneho ngwa muri koma nkumva ubwenge buracyakora n'umutima ukaba ugitera kubera ko nabaga nkiri makuka ariko nkumva ubundi ahandi hose narangiye nkumva niyo waza ukanterera icyarimwe inshinge nyinshi sinanyeganyega niyo wanyicaraho kumwe umuntu wenda yabara akavuga ati urambabaje nkumva nkumva byose byarangiye ntacyo nkishoboye mm. ariko aho ngaho nari ngeze numva ko ubuzima bwanjye burangiye naramaze no kuraga naratangiye kubwira imana ni rero mana reka nkubwire rwose nta mwana nazanye mu isi none rero dore n'ubundi ndabibona ko ngiye kugenda abana ndabaguhaye ndabakuragije n'ubundi ngenda umuyaya wawe abana ni abawe ndabaguhaye uzabamenye urumva ko uyu muntu ageze aho aba yiyumva ko ubuzima bwarangiye hanyuma impamvu nabibwiraga cyane si uko batari bafite umubyeyi wabo wundi ari we papa wabo eee eh, si uko atari ahari ariko hari impamvu nabivugaga nabaga mbona ko nzaba mbasize nko mu menyo y'inyamaswa cyangwa se ko nzaba mbasize nk'ahantu ku gasozi nuko birangira imana yitegereje isanga imfiteho umugambi ntiyabyemera ko ngenda niko najyaga ngwa muri koma kenshi nkitegura yuko ndi bugende bikarangira numva imana ingaruye Eh, nanone mu mubiri nkongera nkavuga bikemera hanyuma igihe kimwe imana yajyaga igira gutya ikampuhiramo wenda nkumva nk'agatege karaje buhoro eh, nubwo naba nanitse amagufa kubera umubabaro mwinshi ariko ikanjyana ikantuma nk'ahantu ikajya kunkoresha umurimo wayo kandi nkatangazwa n'uko aho yantumaga yahitaga ikemura ibyinumye naho byari kuba bikomeye gute mm. ariko njye nkakomeza nkaba kuri icyo kibazo nyiri ngaha navuga ngo ku bantu bizeye imana ku bantu bubaha imana ntabwo kuba eh, uri mu kibazo bivuga yuko imana yagutaye cyangwa se wowe kudasenga cyangwa se ko ari wowe munyabyaha cyangwa se ko ari wowe eh, wakoze ibyaha byinshi biruta iby'abandi mm. numvaga nubaha imana pe nkumva ngerageza nkumva nyitinya nkumva kandi nyikorera uko nshobojwe ariko icyo kibazo cyambagaho nkasengera abandi bagahita basubizwa ngewe nkagumana icyo kibazo ariko ku munsi w'imana niyo mpamvu kwizera ari byo bikwiye ku munsi w'imana nkomeje kwizera no gusenga imana yaraje ivugana nanjye kandi irankiza imana ihabwa icyubahiro ndibuka igihe kimwe eh, imana itaravugana nanjye ko haje umwana muto cyane eh, w'agakobwa uri nko mu myaka hagati wenda y'ibiri n'itatu cyangwa ibiri n'itatu n'igice araza afite mu kanwa heza cyane n'amenyo asa nk'aho areshya ahagarara imbere y'igitanda ubwo na n'ubundi nari ndembye nahwekereye akambaza ngo bite ansekera cyane avuga inshuro ebyiri nkumva namusubiza ngo ni bibi ariko no kuvuga ntabyo nari nshoboye mm. akivuga gutyo ijwi riramanuka rirambwira ngo nguhe umurwaza wawe ubwo nari namaze kubwira imana nti rero ndabyumva n'ubundi ko byarangiye umwuka ugiye kuvamo nicyo gisigaye mm. ajya anyibwirira mu mutima ko kuvuga byo bitari bigishoboka mm. none rero nimba mu mubiri umbabarire nze gupfa niryamiye neza muri pozisiyo nziza ku buryo abana nta uri buze ngo andebe ndyamye nabi nkajya nsenga mutima mbwira gutya imana imana irangije izana uwo mwana rero ijwi rirambwira ngo ni umurwaza wanjye mpita ntekereza muri njye ko ari marayika w'imana nohererejwe ko burya ah, mu bimenyetso by'ijuru byerekana abamarayika hari igihe marayika w'imana azira mu mwana mm. Ah, imana aho naho ibirangaro mu gihe numvaga byarangiye hanyuma ijya kunkiza rero yaraje nsanga ah, nk'uko yanyoroherezaga gato nyine nkashobora kugera muri saro wenda nkaryama mu ntebe nkashobora wenda kugera hanze babaga banyimurira aho izuba rivuye aho agacucu kaje nuko nabagaho ubwo ntiwari ukijya kwa muganga kwa muganga nageraga aho imiti narayimaze nkasubirayo kandi aho ngiye bagahindura ivuriro n'ahandi mm. banyohereje bakampa imiti ariko ntimvure eh, kugeza igihe rero noneho imana yansanze ariko imisezerano ndi kwihangana kwa kundi nababwiye ari igihe yanciraga inzira nkagenda nihangana nsukuma ariko nkajya nko mu murimo wayo igihe mm. kimwe rero ndi kujya kuva ku murimo wayo imisezerano kandi irimpa ibanje kumbwira uburyo inejejwe n'uburyo mba nayikoreye kandi ibona ko ntashoboye eh, irambwira ngo ni nacyo nzagukiriza burya mu kwizera habamo no kwiringira imana hakazamo kwihangana hakazamo kwikomeza naravugaga nti niba ari igare niriza nzaryurira niba atari igare kandi ubwo imana izankiza kuko hari hariho ikintu imana yigeze kunkorera gikomeye nanone nkiza uburwayi bugera kuri butatu ibunkiriza rimwe ah, mbere yo gukizwa nari naraburwaye ubwo burwayi butatu imana ibunkiriza rimwe mbona ko eh, imbaraga zayo nta kintu zinanirwa mu gihe umutima nari nkumaranye imyaka cumi n'irindwi ko nawufashwe niga muri pirimeri mu mwaka wa mbere Igifu n'impyiko nari mbimaranye imyaka itandatu, hanyuma Yesu ankiriza rimwe, mbona rero ko nta kintu na kimwe Imana inanirwa, ahubwo kwizera kwacu kurakwiye kuzamuka niba eh, hatarabayeho E, wenda ko imana igutabara vuba niba hatarabayeho kugusubiza vuba ariko ntago yabinaniwe nta nubwo <clears throat> yigeze icogora ngo amaboko yananirwe nta n'uyitiza imbaraga yewe irashoboye njye narabibonye ntabwo naza gusiga amagambo ari muri yosuwa mu bice cumi na kimwe ndagira ngo wowe unyumva dufatanye ayo magambo niba ufite bibiriya uyafate uyasome niba utanayifite umbabarire ushaka umuntu ubasha kuyigutiza usoma ayo magambo cyangwa ayagusomere kubera ko ahari umwanya wagorana bitewe n'igihe twatangiriyeho ariko eh, ibyo bice cumi na kimwe bya yosuwa uze kubisoma uhere ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa cyenda ayo magambo aragufasha kandi ni amagambo imana yashyize ku mutima wanjye integeka kuyaganiza abantu muri iki kiganiro ahari wari urushye uburwayi bwatinze gukira urugo rukumereye nabi ibigeragezo ufite mu rugo rwawe wa mugabo we ibigeragezo ufite mu rugo rwawe wa mugore we uri kubona byararenze inkombe ibigeragezo ufite umubiri wawe uri kubona byararenze inkombe ahari mu kazi bikugerageza n'ibikurwanya uri kubona ko byarenze inkombe uri kubona ko nta nzira y'ubutabazi ariko ndaguhamiriza ko inzira igihari imana ishimwe wiri fodesita inzira y'ubutabazi iva ku witeka iracyahari amina iracyahari ibyo bice cumi na kimwe bya yosuwa uri bubisome ubona uburyo eh, hari amahanga menshi menshi yikorakoranyije arikoranya yishyira hamwe arangije araza adendeza ahantu hamwe birema inteko bateye abisiraheli ngo barwane nabo ariko kubera ko abisiraheli bari ubwoko bw'imana ya mahanga ntiyari yizeye imana kandi abisirayeli bari bizeye imana hararuya ya mahanga rero yo aza yizeye amaboko yayo n'imbaraga zayo n'ubuhanga bwabo bwo kurwana ariko badashyize imana imbere abisirayeli bo rero kuko yo baterwaga bajyaga imbere y'imana bakavuga ati nta maboko dufite imana yo kurwanya ziriya ngabo zingana kuriya imana nayo ikabatabara kuko yari izi ko nta wundi bafite biringiye hareruya ndagusubizamo imbaraga ngo komera ariya mahanga yose rero abisireri barayatsinze kandi nusoma neza urasanga ngo ayo mahanga yaranganaga n'ingabo zayo banganaga ngo nk'umusenyi wo ku nyanja Eh, ubwinshi bw'izo ngabo banganaga n'umusenyi w'ahantu mu kibaya cy'inyanja ariko abisiraheli imana yarurutse ibwira yosuwa ngo yosuwa ntubatinye ngo kuko ejo nk'iki gihe bazicirwa imbere yanyu imana ishimwe bose barabarimbuye bicwa n'abisiraheli kandi batanganya ubwinshi nabo barabarimbura kugeza ubwo yosuwa yasubiraga inyuma akibuka n'undi mwamukomeye wazamurwanya nawe akagenda akamukuraho kuko imana imana yari yahagurukiye kurwanira abisirayeli ubwoko bwayo wirivude sitayi bonema komera wa mubyeyi we urababara warivuje byaranze ariko iryo jambo rigukomeze n'aho ingabo zaba nyinshi gute n'aho ikintu cyagukomerera gute n'aho ibintu byaba byarakugwiriyeho gute n'aho byaba biremereye gute uwiteka rebone sitaya abirusha imbaraga uwiteka arabitegeka navuga rimwe wirivode sitaya kubwo kwizera kwa wakomeje kumwizera utacogoye navuga rimwe gusa byose bizaceceka imana ibaha umugisha eh, nagiye rero mbona ukore bonesitaya kwizera kurema niko kwatumye nsenga mbasha gukira izo ndwara uko eshatu icyarimwe muri mirongo cyenda na gatandatu ko nakirijwe ndi muto hanyuma muri bibiri na gatanu ku itariki makumyabiri z'ukwa cumi na kumwe naho imana inkiza iyo kanseri narivuje byaranze imana ishimwe rero imana ihabwa icyubahiro gira kwizera zamura kwizera kwawe wa mupapa we nubwo baguha icyizere cyo kutabaho ariko imana irahari nta kizayinanira komeza gusenga no kwizera wubahe imana uyitinye mu mutima wawe ah! nta kizananirwa kugukorera wa mumama we wa mukobwa we wa musore we komera shikama ibyo bikurwanya ibyo ari byo byose ari mu mubiri wawe ari mu kazi kawe ari mu muryango wawe wirivode sitayiboni ibyo ari byo byose imana irabirusha imbaraga nta cyayinanira n'ingabo nyinshi yazirimburiye rimwe amina komera rero ndagukomeje kandi ukomezwe n'iri jambo ry'imana yantumye kukubwira muri iyo si ibice cumi na kimwe no mu baheburayo cumi na rimwe nk'uko nahasomye ukomere kandi ukomere kandi ukomere kandi ukomere senga wizere urabona igitangaza cy'imana imana ibaha umugisha reka soze nsenga n'ubundi wowe ufite kwizera n'ubundi uzamure kwizera kwawe dusenga imana kandi ukomeze rebone sitaya gusenga kuko imana ntizaguca izakemurira kimwe gusa cyangwa bibiri hoya ntizakemura bitatu cyangwa icumi izakugira neza iminsi yawe yose ukiriho mu gihe uyiringira ntizagukoza isoni ntizakureka wi baba kirisito imana ishimwe uwiteka mana nyiringabo imana iganje mu cyubahiro cyayo imana itagira ikinanira mm. wese tije kudevoye egide sansoma imana ivuga bikaba yategeka bigakomera ndagushimiye mana nongeye kwibuka imirimo yawe itangaza nongeye kwibuka uburyo ukiza nongeye kwibuka uburyo uhambaye nongeye kwibuka uburyo utabara izina ryawe rihabwa icyubahiro nsengeye rero ubu bwoko bwawe abantu bawe bari bihebye abari kwa muganga abari mu ngo bakaba barwaye ariko babona ko byageze aho binaniranye bahe kwizera gukomeye mbaraga zezi bamanukireho mbaraga zeze urukire kubakiza mana afatanyije nabo kwizera ngwire bonesitaya mpamagaje imiti y'ijuru kuko ari itaginanirwa ikiganza cyawe kirisito wi baba yeee lesitije kudevuye gerere de sansoma ikiganza cyawe nikibakoreho iby'ubutwari amina ureba amashimwe mu kanwa kabo kuko ari abantu wiremeye mu ishusho yawe urakoze uwiteka mana nziza abantu bafite intambara mu kazi abantu bafite intambara mwami z'imiryango abantu bafite intambara naguhora ku ngoma z'ubukwe bwabo buri kurwanywa bakaba babona ko niba ubukwe bwarapfuye ejo n'ejo bundi bugapfa akaba abona nta byiringiro agifite by'uko azubaka urugo mana manura imbaraga zawe zisenye ibyabarwanyaga zirimbura ibyababuzaga amahoro zikureho ibyabitambikaga ah, baba kirisito mu izina ryawe rikomenda basengeye kugira ngo ubatabare kandi ubaremere amashimwe amina kandi mana kubw'isezerano wagiranye nanjye ukamvugana nanjye ibintu byinshi bitabaye ngombwa ko mbisubiramo aka kanya ariko ukavuga yuko umuntu nzasabira uzamuha umugisha reka umuntu wese wizereye muri iri sengesho abashe gukira abashe kubona igitangaza abashe kubona ineza yawe kandi uritagura inkike z'iyariko imbere y'umuntu wese wizereye rebonesitaya muri iri jambo no muri ubu buhamya kunywa kuko ntavuga ku bwanjye ahubwo ari wowe wampamagaye urakoze urakarama ugize neza cyubahiro ni cyawe uhereye none rabi ukageza iteka ryose gerera abantu neza kandi mwana amashimwe ni wowe azagarukira ndagushimiye urakoze zanjye umugore w'imana bari bamaze guhebya yuko ajya mu rugo agategereza mwami wanjye igihe cye kuko yivuje bikananirana yarategereje igihe cye cyo kuva mu mubiri ariko ndamutangariza ko hejuru y'imbaraga z'abantu hari imbaraga z'imana ihoraho imbaraga zawe nizimukize nk'uko wanzuye kubona cyubahiro nicyawe mana bigusabye rebone sitaya nizeye kubyumvise ukaba ubikoze kandi nkushimira kuko zibirutaho ni mu izina rebone sitaya bini wansi bya yesu kirisito mbigusabye nizeye imana yeru urakoze ame ame amen